қазақстан республикасының президенті қасым жомарт тоқаев кеменұлына керимов мұрат сайлаубайұлы қызылорда облысы арал ауданы сексеуіл кентінің азаматымын мен 2018-ден бастап жауқазын балабақшасында қарауыл қызметін атқарған болатынмын 2018-ден бастап менің 5 айлық пенсионымды осы күнге дейін өндіре алмай келдім арал аудандық прокуратураға өз өтінішімді білдірген болатынмын арал ауданы менің өтінішімді еңбек министерствосына өтінішімді арал аудандық прокуратура сол еңбек министерствосына жүктеген болатын еңбек министерствосы э, қасым жомарт тоқаев кемелұлы еңбек министерствосы теріс қылық көрсетіп тұр ә, қаралуға болмайды жүз адамға жетпейді э, екі мың жиырма үш екі мың он тоғыздан бастап екі мың жиырма үшке дейін мораторий жабылған дейді сонда мен өз еңбегі ақымды сұрасам да ә, э, жазыптымын ба қасым жомарт тоқаев кемелұлы екі мың жиырманың наурызынан бастап мені тұрған жерімнен саңқубай күміс осы жан айқайым үшін жұмыстан шығарып жіберіп отыр жеті баланың әкесімін бес жылдық кредитім бар ә, алпыс бесінші бап елу екінші бап бірінші тармағымен жұмыстан шығарып жіберіп отыр ал бүгінгі күні ә, мен өзім өтінішімді саңқубаева күміске мен өтінішімді білдірген болатынмын ә, комиссия құруыңызды сұраймын деп өз өтінішімізді білдірсем саңқубаева күміс өз тарапынан өз жұмысшыларының атынан өздері комиссияны құрып менің 5 айлық бес айлық ә, э, пенсионерімді аударып қойып отыр ол заңсыздық деп түсінемін өз ойым екіншіден мені жұмыстан шығарғаннан кейін сауықтыру демалысына үкіметтен бір айлық мөлшерінде маған үкіметтен көмек берілу керек ол көмекті де бермей отыр ә, осы жанайқайым үшін мен қасым жомарт тоқаев кемелұлы жұмыстан шығарып жіберіп отыр жеті баланың әкесімін бес жылдық кредитім бар мен енді қайда барамын ана жаққа барсам жұмыс қалмайды мына жаққа барсам жұмыс қалмайды әкім әкімшілікке барсам алты айлық жұмыс істе дейді ол алты айлық жұмысты істеймін бала шағам үшін істеймін бірақ менің кредитімді кім төлейді әкімшілік төлей ма сарқубаева күміс төлей ма соны түсінбей отырмын а заңсыздыққа бой алдырып еңбек қорғау министерствосын жатсам ә, тексеруге болмайды жүз адамға жетпейді дейді ә, сотқа берсем арал ауданында екі мың жиырмада сот болып отыр сегіз сот болып отыр арал ауданы соты төрағасы мені тыңдамай отыр біз енді қасым жомарт тоқаев кеменұлы қайда барамыз ана жаққа жазсақ анандай деп келеді мына жаққа жазсақ мынандай деп келеді ең аяғы білмеймін енді түнгі ұйқыдан айырылдық ең аяғы мынау не болды ең аяғы қасым жомарт тоқаев кеменұлы заңсыздықтар мынау жайлап кетті Э, ешқандай жазығымыз жоқ осы жанайқайымыз э, ақшамызды сұраған бола э, намыстан, танытсаң ой өкініш жұмыстан босатып жіберіп отыр енді менің сауықтыруға соңғы шыққан жұмыстан үкіметтен берілетін көмекті бермей отыр еңбек демалысымды қосымша материалдық көмегімді бермей отыр екіншіден 2018-дің февраль айында тұрсам жұмысқа 2019-дың март айында еңбек демалысына шығарып отыр тағы да бір айын жеп отыр соны көре тұра көре тұра санкубаева күміс қылмыстық іс істесе де сонда да жоғарыдағы еңбек қорғау министерствосы көрмеген болып отыр арал аудандық соты естімеген болып отыр сонда қасым жомарт тоқаев кемелұлы біз қайда барамыз а, мына қазақстанда ә, қара жұмысшының құқығы сонда таптала бере ма өтініш менің осы талабымды орындауыңызды сұраймын қасым жомарт тоқаев кемелұлы мен түнгі ұйқыдан айырылдым ә, бала шағамды бағу мүмкінділігім жоқ ана орынға барсаң аяқ дейді мына орынға барсаң мынадай дейді ең аяғы мен білмеймін енді мен не істейтінімді білмей жүрмін осы жүргенде моральный түрде мен жапа шегіп жатырмын қасым жомарт тоқаев кемелұлы көмектесіңіз